もしも記憶が書き換わってしまったら大切な人の記憶も友情も失ってしまうのかな空とドナルド・グーフィーは闇の扉の向こうに残ったリクと王様のミッキーを探して旅を続けていたんだリクたちの手がかりを追って迷い込んだのは忘却の城だったリクかリクがここにいるのか 進むがいい空手に入れて失うためにあるいは失って手に入れるために親友と再会するため空は進むことを選んだでも進めば進むほど大切な記憶を失っていくそれはキーブレードを使う空を意のままにしようとするマールーシャたちの罠だった 大切な人の思い出さえ書き換えられてしまった空は忘却の城の奥にとらわれていた少女ナミネを救おうとする空どうしちゃったのどうしたって何がナミネをほっとけっていうのかしかし彼女には大きな秘密があった君に会えても私どうすればあいつを救えるのはお前だけだ 空の記憶を書き換えた不思議な力の持ち主その正体はナミネだったんだうまくやれあんたが守ろうとしたナミネはね嘘の記憶という名の鎖で心を縛る魔女なのよ記憶を消されたって心が壊れたって約束はナミネは必ず守る俺を信じてくれ 真実に背を向ける弱い心ならば私の敵ではないそして空と十三機関の因縁は忘却の城だけでは終わらなかった